Vaffanculo! Guarda la finestra. Alesse! Mongo! Avvicina l'avambraccio al tavolo. <laughs> L'avambraccio contro il tavolo. No, <laughs> così. Dai, avvicina ancora. Vai, stai così e parla così, non muoverti più però. Ok. Aí eu estou registrando. Ah, gostei já. Baba suja.